ては遅れを取るわけにはいかぬせお父様おじ様 勝手にすると 終わったのかこれで全てが本当にわからん貴様の怒りは収まったのかわからんと言っているそうか行こうミスラ様が待っている ミスラ待て戻りおったかヤシャアスラ よくぞ勝ってくれたわあのブリトラに負けて死なれでもすれば我は誰に復讐すればよいボールかやめろやめるわけがないデウス様は我の全てだったデウス様さえいれば世界などどうでもよかったでももうあの方はいない 来英語会うことはできない何十年の苦しみ味わうがよい冗談じゃない こんな最適な器を壊されてはたまらないよ。オルガ貴様は対岸成就せり。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 Thank you.